Puedes intentar pero nunca derrotarme En esto soy el rey, no puedes imitarme Sangre de quienes intentaron traicionarme Sangre y dolor después de liberarme Busco cambiar, puso sangrar, la multitud me seguirá Y sin parar, sin tropezar, recoge tus pies y empieza a actuar Sí, ser el mejor encima del resto, ser el que reina eres las damas yo el ajedrez solo pon la prueba ser el veneno, el disparo certero no existe Segundo, ser siempre primero lo mi motor que me enciende por dentro Tener un enfoque, lo quiero, lo obtengo Tener la atención, posesión de su fuego impresión impresionada Sin hasta el cielo Duerme este mente casado de sueños Es un once, se la hora de ya Es intentar, pero nunca derrotarme En esto soy el rey, no puedes imitarme Sangre de quienes intentaron traicionarme Sangre y dolor después de liberarme Centren las ovejas, el lobo a devorarles Vienen hacia ti, empieza a levantar Listo para el show, créeme, debes prepararte Listo para ver que debes liberarme Pensando en algo que al fin pueda calmar tu ser En vez de prender la llama que encienda tu piel Voluntad fuerte y mente sana pueden vencer Todo un sistema hace el cambio, al mundo a tus pies Y sin parar, solo avanzar, una vida tomar, no quedar atrás Ser el mejor hasta lo peor, dejar mi dolor hasta mi muerte ¡Ya! Ambiciones que me levantan, reviven tu mente y te hacen vivir una vez más. Rompe la presión ya sin temor más poder cambiar. Solo piensa y empieza pisacto no ni oportunidad más. Una vida, ve por más ya que te gusta. Sueña en llegar, no más presión, no más ceder, solo vivir en libertad. Puedes intentar pero nunca derrotarme En esto soy el rey, no puedes imitarme Sangre de quienes intentaron traicionarme Sangre y dolor después de liberarme en las ovejas, el lobo a devorarles Vienen hacia ti, empieza a levantarte Listo para el show, me debes prepararte Listo para ver que debes liberarme